السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sudah sekarang Alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia Hampir 4 tahun saya tidak mudik Orang tua saya masih di Madinah apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SBY waktu itu 2011 saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban kenapa menjadi beban? karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu yang kedua menjaga NKRI yang ketiga, bagaimana kita bisa menunjukkan umat Islam penghafal Al-Quran. Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sambil kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia. Tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan imigrasi kan saya ikut jalur orang Indonesia sama jemaah ada rombongan datang petugas imigrasi ngapain kamu di sini sana sana kamu di sana sama orang Arab sama orang Arab saya ikuti saya pergi ke sana sama orang Arab sampai bertemu dengan kawan terimigrasi diambil paspor lihat kok orang Indonesia ngapain kamu di sini Pak, ya kau serba salah. Yang tadi suruh ke sini. bapa di sini, kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dilihat, baca namanya Arab. Terus ini gimana ini? Tanya, ya, paspor Arab ya. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang benar dari mana? Dari Indonesia. Masa dari Indonesia mancung? Tapi subhanallah karena sering bola balik pulang kampung kemudian silaturahim orang tua bersama jamaah sambil di bandar sudah kenal. Sakit sudah sering. Tapi alhamdulillah wallahi nikmat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestina. Selama masih warga negara Arab tidak bisa ke Palestina. Bahkan Alhamdulillah dapat karunia luar biasa Karunia dari Allah, hadiah dan nikmat besar dari Allah Ketika saya bertama ke Palestina Dan bertama kenal imam besar Masjidul Aqsa Malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa Alhamdulillah Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah Ada orang Indonesia salat di Masjidul Aqsa jadi imam maghrib dan isya Itu Ali Jabir mana ada orang Indonesia ke sana eh, untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena Alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidil Haram. Walaupun sudah beliau wafat, tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net www.alijabir.net Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram, dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib. Beliau sudah wafat. Itu kakak daripada ibu saya. Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya, saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir. Ali Jabir Junior. Karena beliau yang sudah imam besar Haram Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak berduri nama karena nama itu tidak terlalu berharga yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wa ila ajsamikum, wa ila amwalikum. Allah tidak berduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak berduli asal usul saya dari mana. Orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab. Paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak berduli keturunan kita, asal usul kita dan siapa diri kita. Yang Allah berdulikan apa takwa kita dan apa isi hati.